yafuna nga obugologo nsi ne babukuba mu mawulire mbw akagologo yabadde afaanana bwati ne babuteekamu oyo bakuzanyira ku sayikoloje mwami museveni n'abali mu gavumenti ye bamanyi abakuba abantu tebakulimbanga n'akulira amagye amanyi n'abakubye katumba abamanyi tolowooza nti abamanyi kubanga yali ni charge of security wano waliwo edduuka eritunda emundu sebo nkubuuza wano waliwo era sebo bwe twagenda mu bukulembeze abakulu bano nga bazze mu buyinza baddira buli munaabwe ne bamuwa emmundu tomu diiki hale <laughs> kaperege bonna babakwasebaine mundu kakati waliwo ate abasikiminga obukulembeze olinakugamba nti ewaluzimbibwa abeerawo tetujja kulyakakati nkubuulidde abazze bafa luli beekwasa kwe battaabiriga mbu kamera ze zitaliiwo kati ono yakugambe mbw aba abadde bakuba katumba mbu wabaddewo ekyasiikiriza kamera ekinyonyi oba ebinyonyi biyinza okuyitawo ekinyonyi nekisiikiriza kamera ezikwata feesi ngazikwata mugongo kakati hmm. ebyo baba babibaleetedde mmwe kuba mmwe temuli mu byamagye muli bantu ba bulijjo mubagambe emboozi zammwe tuziwulira <laughs> naye bwe muba muleekye bino bintu uh, <clears throat> uh, sebo nga maliriza kuba manyi tojja kunziza ku muzindalo eh, anzikiriza neebaze ku bantu bange bano ababadde bawuliriza Uh, radio bt mukulu lwembaawo ekabubbo webalekuliza radio bt ono uh, mukulu bamuyita mukulu kyamaani waffe mutibwa webalekuliza bt awo ekibaale musomesa sepuye ekibaale newebalekuliriza radio bt mutumbe nabiika kansala waffe engoga osebe ekifampa webale butava ku radio bt maama janat envunaanwa mukulu miti omusuubuzi awo essemuto kansala waswa esseggalye reverand nsubuga sebo naye webale butava ku radio bt uh, mukulu lubwama kukibaaty awo wa boda boda webale kuteerako bantu kuliza radio bt mukulu kato awo wa takisi mukyala nabisubi essumbwe sebo ŋŋenda kumaliza ntumira ku balonzi bange okuliza mm. radio biti mukulu kagwekifampa ku saaluuni wewaletuuliriza mukulu sekirima ewabikookooma mukulu nzaalamba emubende kasambya ŋambye mukutumire sebo minisita nti oh. akutumiddeko nnyo mm, nalongozaako ebutemula sebo nyabo naye nkutumiddeko n'ensembyayo ne mukulu senyondaawo mu kisango n'abalala mwenna abawuliza mukulu mayika awo zibugo ku kampu lutamaguze buyungwe nkubira bannayuganda omulanga mm. korona temumulaba nga kikolimu kyokka naye mukozese n'obudde buno mwekalakasize mu nnimiro mulimekinuma nnyo gwe sajja ekkulu eririna ebirevu eribeera mu kyalo nti naawe olinze kawunga <laughs> bw'oba olinze ziri sente ngo nakyo ogenda ozikolamu ekirala kirungi ate nensaba ne minisita waffe prime minisita nabbanja nti buli munnayuganda bamufeeko abasomesa baffe aba purivate mu bafeeko abasawo mubafeeko abapoliisi mubafeeko abapoliisi okwambala ekyambalo ekyo tekimufuula ntinjagala kusembyayo mu dakika tewera abatakisi baffe abesemuto ne kapeeka ne nakaseke ku lwokutaano buli siteegi yammwe bagenda gireetera miliyoni satu nja kusindika abantu eh, bange bajye mwena mukuŋaane bano basatu basatu eh. siteegi yekapeeka ekiikirwa abantu basatu neyesemuto basatu neyenakaseke basatu musinkane semuto nze ku lwokutaano nga mweronzeemu abakulya ku lwokutaano nja kuba nsindika buli stetiwebalenyoowumbawumba eh, obuma bwazze tugenda kuteeka mumkayemba godfr akutumidde eh, nawe batandikagodfr ava bombo eh, naye mutumiddeko nekyamaani wenyimbo erosisa omanyi bombo ekyalo kye baita bombo hmm. kyekigambo ekimu ku bigaalo ebisingamu ebyalo ebingi bombo binga nakaseta kizibu nyogena mu district notasanga yo kyalo kibaita bombo kati yeah. yo ye nakaseta bombo chikandwa ebyo byalo bingi nyote bombo weno kati ate bombo no gwenjuka ate we chiyoga bikayonza je manyi mu manyi kayonza yes. biki chairman chipanda abadde atuuliriza mm. e, chairman chipanda ava ku kyalo che watuba twakazimba wesomero dingi lya baleke wa 1.2 billion shillings ingo mwazimba esomero yes, somero primary lika nyumba za basomesa lika everything dimu ku products zangu bwana lisina ba parliament zinali kanga jezili hey. Eh. era kwacha bana bali abana bali wakama mchipanda ni rusimwe natubakubiriza ekisoka program ya fair kisoboka je twatandika mugende maso kisoboka emwanyi kati nza abantu nsenga nnyo emmere twajimala emmere mwine emmere bamalu of course longo se bitoke byoina neteeka we kikolo kyemmanyi walisimbi okimanyi unako olumtu ja kujao nekibalo mm. okimanyi nti nga nafunye milioni makumi asatu mm nenkugulamu polote nansana atano mm. ku kikumi yes. ebalibali eyo mm. nange zenzira milioni makumi asatu nengende nakaseke wansi eyo nengula ettaka lyange milioni asatu, ya milioni asatu. Mm. zibeera milioni tano tano fureka e, kansiri waliwo kale katokolino naye kyetaaga ogenda awantu ngaosobola okulimawo mm balimawo milioni tano tanomwakagwa milioni tano tano ogula eka zomukaaga eka mukaaga mm. bwenzisimba emwanyi buli eka nenjiwa kale ebikolo ngako abatuwuliza ebikolo ekitono nyo ebikolo bikumi bina bina mm. nebiramu bikumi bina mwatano kati eka tano ebikola enkumi ezi enkumi bbiri mm. nyo emirundi etaano abiri eh? ebikola enkumi bbiri mu myaka esatu nga walabidde bulungi ekikolo kyo buli kikolo kiba kikuwa wakati wa kiro etaano nekiro ekumi ezemwanyi mm. yes ku beeyi gula nebabagula singi enkumi bbiri bbiri kubanga emwanyi tegwanga kuwa wansi wa singi enkumi bbiri ebamubbiri lukumi lumu kati bwofuna kiro kumi kumi ku bikola enkumi bbiri oba ne kubikola enkumi oba ne kilo mitwale ebiri yes emitwale ebiri bwetunda kusinya enkumi biri biri buli kiro oba mubukadde makumi ana sizoni emu ebukaddeana naye ekizibu nnyo sente ezo ozikola mu poloti gewaguzenansanaera osigaze ogirinakubanga ogidivelopinga wetaagawo ate obukadde nga kikumi kikumi eh. okudivelopinga poloti eno okutandika okugjamu kubanga ogifuula poloti yenansana akakadde akamu eh. n'ekitundu mu rento so kati abantu amaanyi womwina okugateeka gateeke mu nnimiro ate ennimiro eyo n'ogenda okutandika okugira ngaaliwo byolimamu ojja kulimamu ennyaanya ojja kulimamu biriŋŋanya mpaka mm. wenetuuka mwanyi ezo nga tezikyasobolamwogo ah, tagenda mu mwanyiazonoonanaye ah, ah, bino ebyawansi bijanjaalo n'ebyo ebiralalala so bassebo ne bannyabo tubasaba mu kiseera kino nga tuli mu kaseera kano aka covid tukakozesa ate okubaako betwezimba awaka kisoboka abantu okulwanya okuva mu bwavu ne tugenda mu bugagga mu buli mitundu yebintu bisatu tunda ki kyokola okijjamu kyenkana ki otunda otya production productivity and price olunaku olumu lujja kutuuka wano ku programu zaffe ngaebyobufuzi bigizegizemuko otukkirize twete ku balimi baffe batuwekubano ba betutumira wano bulijjo nabo batubulire nti betwogera bawulira batya nga bali mu byalo eyo abalimi baali badde minisita bakyusa eh. naye gavumenti ebakotogera ku bbeeyi kati mwanyi yawa mba nubumba bude bumpete yenda chitema akuma kibale sokuwe kama mbaro kakati akuma uh, mm. chaka suti security wede u akuma mm. kisoka security it's very important mbula mba fichikulu nyo mm. mwami president we have funo president we have funo obuzibunga batata batata bachala obichi ya jam parliament ngane bayo tamugizono jani atu na atula na gabini wa manga binetaga one of the things you are mentioning ngako ku mulundi ogu yali security ya number plate mm -hmm. ku mulundi guno ebintu abagenda atuukirizaako kimu ku kimu cameras bwe zajja zirina we zaatuuka mm. naye ebintu bino bikola, bikola nga lujegere era ogenda okwejjikiriza nga kamera naye beekutte kati wano batugamba aa ah, ah, kakati bakwata lwaki bakwata mabega nayejjukira nti enamba <laughs> puleti eno bagikwate nga nsibeko na lukoba <laughs> eh. yali nsibeko na lukoba kitegeeza munda waaliyo endala hmm. kati namba puleti eno gye basibyeko eteekwa okuba nga erina pikipiki yaayo kweyali eva yes. kati singa bagikwatanga erimu akantu kano kyangu nnyo okutresinga pikipiki eno nanyini eno nga gyekiri mm. naye kati lwokolako okuzeeko kimu ekyate kinagira bunyi kubanga ekimu kiwagira kinne waakyo system yona president gyeyatugamba kukino kana akuuma kebogerako akanumbe plate kebagala okuteekamu si kapya byebimu ku president measures zeyatuleetera ngaatusomera mu palamenti zayagala okukozesa okuba nti no ebyokwenda byongera njagala okukulisa general kechi na poliisi yonna webatuuse ku hmm. nsonga mm. yokukwata abatujju kuba abatujju abo si bakatumba wamala abatujju abo baffe ffenna mm. njagala nkubuli abatujju abo atemaaa banoonya bunoonya munabufuzi ani alivoko waliwo ne munabyabufuzi gwe banoonya <laughs> eh. nga talina musango eh. Ah, ah, eh. kasumba tali voko naye ngaamanyi nti no bonaokwata ku katumba abantu bonna bajaga mm, olaba kituuse ku jeno naye ate nze mm. waliwo abantu ambe bagana okukosa nga tayagala kumukosa lwansonga nti oyo alina omusango nayega nti nno kati bino ebintu ebimu byetwogera wanaza nga tewalina bikugenderako kati olutamaguzi teryamulinako mutawaana mu gavumenti bamuwagira nyo mu obutwa tumwagira nnyo ate abaali bamusse bwebanga eh. waliyo obutwa eh. wakati we nza okubampaana zalibanjanebantwala n'ekitali abaali banzitiddezalimpaana za kibanja eprogramu gyolaba eyenamba eyo eh. bassebo ne bannyabo eri mu nteekateeka za purezidenti zeyatulaga okwongera okulongoosa ku byokwerinda byaffe ng'eggwanga era njiwagira webali nyo webali kwa tuwebazeko abadeko bata ya wabadeko mkulu basira abadeko mrukaka kato, mm. a, a, mkulu katongole abati katongole na muli dolo sekabawa mwena onele wandi suvaka a, nga wabadeko msonga ya feri ne tubulabye ya gaya profesa mbuliza abamita ashrafu alikabusu ni abadeko nyo mwena abadeko sodo kumesu ni ngamanya abambadi wani kwa whatsapp benzo bodo kulabe profesa alusimbi wenti wembade mgana daudi zima la mtestes nzo mwanjuzi tukena kusinkana na kurudia kukusande ninga programu za zapi itfm miziki gena kususu nga wajibade mulwadde kyekino kintabuli kyomuzika ekisinga mubere bulungi ate ndi permanent chairman wa buganda parliamentary caucus soinakyo sobola kukola mu caucus nga sikitegeddeinakyo sobola kukola mityana nofe nga simanyi so anyway <laughs> amerikaonabaguzi eh, eh, ono omulaba eh. ne bona omujja nakasege ajja kusigala nga mm. but that's how leaders do kubanga olese nalisimanyiayinza nosulako ekampala enze baweza museveni kuvaawano ekampala sebe ekisanja kyakubiri kyenaoyogera ah, <laughs> bimeka tubuulire <laughs> babuulire benakasekamawe yakafuga emyaka anakamanga miaka myaka wera na mukaaga kati ono abadde agamba mbu sulai eno ekampala sebo mu kampala ninamu stake jjajja wange dr jakaluyombya y'omu ku basinze ettaka eddene wano mu kampala yali minisita emengo yajja wange omu sekiti amagala otuukaawo bukoto oyo yenna yaliwo embuuzangakoaniseiti amagala obuuzaawo obuuzaawo bebaali bagiraagadyaokale tugende ku buuma buno bwemwayisizza eh, ngaogira ku buuma sebo eh, mbadde mbuuza nti ku sente zino omukyala nabbanja zagenda okugaba kuliko n'ezarenti kubanga eh, abantuogenda musisinkana yakuwaddeyo ka eh, meeting tetujja kwogera ku bya korona bya eh. uganda <laughs> kati mbuuza minisita kiwanda yatuulayo eri ku task force abuuze abakulu mu gavumenti nti kuliko ne sente za renti kubanga fe tubadde tugamba tebakulimba profesa ne onalibo kiwanda akimanyi sente weeziri naye ekiriwo nkozesa mbi mm. era ennaku ezo twagamba president museveni ti kuba mu bajeti gye twakayisa defense yeyokubiri kuzirina sente nyingi mm, tetumugamba tetulinaawo lutalo sente ezo zijeo ziyambebanansi mm. wakiri tulekerewo haafu oba kwota zigende ziyambe banansi ekizibu kyetulina era nkyongero kigamba abantu baffe abawuliza radio beat abasajja abafuga uganda eno tebagalanga ku banansi ekyo kyokeddeeranyi eh, eh, tewaali kye baali bakoze nga bazimba uganda bakolerera kuzimba uganda ekisinga okutuluma nti abakuli mu bufo ebyobukulembeze baali babaddeko abanaku bwoba wali obaddeko omunaku n'olinnya eddala n'obaakuwa otuuka hmm. ojjukira nze olaba nasulanga emakere mu michohol naye bwe nsanga omuvubuka gwe nasulanga naye mu michohol emakerere hmm. ate treatment muwandala ntera obbasanga esouth africa kuba yakimanyi nti ono yalyanga malamu minisita kiwanda amumanyi malamu waffemalamukekawunebibutetwafulumanga eh, eh, eh, ah, ngolyanotagendeyo ku kikumi kikumi kugula mmere nogamba malamu wange bamumpe nebakuwa akawungako n'ebijanjaalo kati bwenatuuka nenfuuka nenkola mu european union ono gyoyogerako ekabongo hey. abekabonga eyo ekasire kalapata eyo yonna yonanze omu kuba yali meja fanda waabwe kalenga nze nali meja fanda waabwe era wenaliyo e bampa n'erinnya lyalukwanga e era bwentuuka sebo minisita kiwande mm. kalamojjebampita lukwanga mbeera mwana waka kuba i travel the lot kati bw'obanga katonda alina eddaala lyakukyusaamu era ne bwe nagenda mu un mm. okukola luwuza nga honorable smel i still remained same lutamaguzi sikyuka mm. ne bwe nafuuka omubaka nze onsanga ewange era onsanyusiza nnyo minisita kiwanda bwogambye eh. nti omuntu bwajeewuwo ebiseera bya konakaabe mwanyokomu gagenda abantu abamu bakyalina olusidiiki eh, kati ongoba muba kati nkugambe gwe gwazze manyiwa gyotambulira mm. naye gwe onsanyusizza nti ne mwanyoka omugamba mm. nti sente zirondaawo ddeyo paka obudde nga bukoze eki buteredde n'abalonzi baffe twagala obbagamba nze nalodde ntandikano profesa nagambye ngenda kugabira abatakisi eh, naye togenda kgendayo naye sigenda kgendayo kubanga bwe balaba omukulembeze ne bwobagamba otya nti tetulina kukuŋŋaana era bajja ngenda kuyamba ababodaboda naye sinagenda nina kusindika bali gwe kimanya atajja kuŋanya eh. kyekimu neewange ne bwoba onjagala nnyo nga nkimanyi tionjagala nnyo tojja wange mu biseera bya korona fe tulabye ku mirambo noono minisita hmm. gyalaba ambulensi za paalamenti wali eri nga zisomba zitwala sibu kino kyobuuzizzanasanga eh, ambulensi dokita hmm. profesa hmm. emulago nga zikutejjaamu nga zikutejjaamu ne mulimu abalala abafa obulwadde obulala eh. naye kugamba nti covid ono akoze nga katalist ku bulwadde obulala bwonna hmm. oza nti bano bonna abakadde bafe bandibadde bano bonna abakadde bafe bafa covid bwasangamu ekirwadde kiri then naye njagala nkuwulire okusanga ambulensi ana nga zinonya emirangokakati ate kati ekyo bwebalemakereroisanyusa ah, <laughs> bano bwe bali mu gavumenti <laughs> tugamba abasajja abafuga eggwanga ku mulundi guno mwagale ku bannansi tebaagalira ddala bannayugandatebaagalira e- e- kubanga sebo singa nesanitaiza bagaba wabwerere eh, singa sanitaiza bagaba kati ono yefuuyira wabbiiti omulaba yefu yefuira nga bwayagala singa ne bannansi bwe befuira malwaliro ne notuka malwaliro teri ddagala abatukolako tebalina ddagala kati kyembadde ngamba mukulu museveni sente z'omu difensi zikendeezeeko zijje ziyambe bannansi kisobokera ddala ne sente ziweewoze zituuke mu bannansi sente sigga ogenda ozisasula zino sente zigenda sasulwa ffe n'abaana baffe n'abazzukulu abantu bafune emmere totunuulira ba mu bubuga bokka ne mu byalo abantu baffe enjala era ensonga lwaki mbadde nkugamba nze sifaayo obaoli sente be ngo ngoli we NRM nga gwe sentebe we kyalo gwe gwe balonda sente bazikuwe obwe oli sentebe wa L, wa LC5 local government zino ze president minister kiwanda yogera ko mm. nazo bayise yo sente be basobola okulabirira abantu ne buli kimute mujja kitika prime minister nabanja ah, prime minister nabanja minister mungi oyo tira oyo dira, oyodira, oyodira. oyo diira nkugamba ngaomubaka wa paramenti abadde kyadominisa infact oyo omukyala singa alina mukomera twamukwata nga yakyusa ettaka lya gavumenti n'alijja mumanya ge wano mubya castodian board hmm. ettaka lyonna ate twali mujjako n'ebizimbe tosobola kuddira ddiira eyavudde mu upc <laughs> n'omutwasa mbu nkukwasizza wano nkukwasa esente nga ne mu kibiina kyo eri nabenjala ebaluma gye yavudde ati ababegerakoko ate enjala ebaluma genda ali ku kizimbe kyobotoolabe abazeeyi abali awo batebayayuya <laughs> nga nabwe enjala ebaluma bamusindika asake naye oyo ddira nze kyeŋŋamba sente twali zikyanoli nze nga tuziyisa mu local gavument e, lcs e, kati buno obuuma bwe bwaleeteddwa sebo profesa ono ebyo era maali y'abakulu ayeleso maye mali eh, oba ah, motoka ah, zizigenda kugenda eh, nedda zino abakulu bateekawo bizinensi zaabwe nga waraba luli baleeta emisipi ne bateekawo etteeka nti akusanga nga teweesibye musipiemisipi gyeyagulalugigula ne giggwawo mu sitoowa omanye yali agirese ah. eh, ojja kumutegeera yalinange sebo olaba jeno wamaje gwe bakuba olaba jeno wamaje gwe bakuba nebagaa yakubyeraoambe nti omumanyi bali mkute peni hey, na ye kati seba ingira kumina bilingo wa people power kwa yali yewe jeno, jeno wa maje hey, jeno wa ah, maje ah, kati ya riba mungira kwa mungizi bukumi kati ono ne minister wa ne president wa chiwanda hey. afuga ah, kagali chiwanda eh, hey, uh, minister chiwanda afuga kagali hey, eh, kubanga, kubanga kubanga ye talina uh, mubanja bubi hey. Eh. talina mubanja bubi era ne bwe buba bukulembeze tebamulaba mukiri yao baga mwe ajja koma kwa bulomo bwazinga scheme ya msikibu ya eno eno scheme ya bakuru kulia kasente enakwezo waliwo agazimbe ge bagenze bazimba across oba mugalaba kampuni e, e, e, simanyi bagiitaani twagigoba mu palamenti kiwanaagigoba wano wano eri wano ku bimuli wano wano wano ku lwebbombo eriawo ku bimuli eh. enekebera emmotoka eh, eh. egenda okebebazizimba dde ezo anti tetugigoba mu palamenti ngaomunene yaleeta bizinensi ye era nti nedda nga sikuzitowa ng'ekebera obulamu bw'emmotoka eh. nga naye teri motoka gye baali bakebedde ne bwoba wagijja eggulo mu bondi nga mpya tukutuku tevugibwangamu muntu e- olumala osasula era bakugamba emmotoka eno erina ekigibulamu <laughs> nga era lwogizzayo osasula kati twagenda okulaba omu ku banene ba gavumenti abatagambwako eh, bwe muyita big fish eh. nga yaleesa investiment ye era infacti kadaga yali akiremeseza olw'okuba bano baleese abaabo abajja E, mugenda kulaba buli motoka balina ogikeberanga era zigenda kusasulwa kakati ne zino bye baleese simanyi kuteeka mu buuma simanyi okukebera securityokulondoola eh, eh, emotoka pikipiki bwebanga eyakuba omuntu nga jano katumba amala bamasasi baali ku pikipiki mm, mm. bweba erimu akuuma bajirunda mpaka eh, ebyokutemula abanene mu ggwanga abakulu babimanyi oyo tumuyita political lagibe bamumanyi abatta abantu si bantu ba bulijjo those are very trained machinaries nti kimanyi ono balagako mugongo abakubye katumba balagako mugongo lwaki tulaga feesi netutandika okubalakubyalujekakati oyo ate oyo naye musaasira alinga kayiwula kayiwula luyafunanga obugologonsi nebabukuba mu mawulire mbw akagologo yabadde afaanana bwati nebabuteekamu gitusa kuleva eyo kati obuzibu bona bonna obugidde mukyanabbanja buli bumu is about selection sente weziri yes olwaleero ate bwonobeera zirimala bwanaba yanga chairmani waffe ku kyalo mm. bwanaba otutamaguzi natalonda kiwanda nga kiwanda ali mumbeera nga nene dda zirimala olwekotya kibanda gobagoba kubwa minisita nobamugobakuwasaddwaategwokimanyi tosobola kubeera mukulembeza mifo bii amwe vice chair person of local account committeeanange bwendi kikyo kyanjawulonaye alibadde asobola ofuuka minisita oh, naye era obukosi naye akimanyi muganda abaganda bagamba nti eh. ajjanjaba omulwadde siyamuzikirakakati ah, ah, nga ekyetagisa eh. ah, <laughs> e, e, e, mu kino kyenali ndowooza enyo kyetwali tulina okukolako kyali kimu kwekumanya ndozamiwatusimudaba hmm. sisitimu ya lcy oredewendabanga bagisambaze yes kubanga sisitimu eyo bwanaabeera ziri mala nga alonze ekiwanda natadalutamaguzi nga tibalaba lutamaguzi yasinga okwabantu nedd edda kyalonze bubyalonze bubyawo mm. ne bwe zinaba zize bajja kuwaga nti kubanga bo benyini bajja kuwaga nti fe fenyini fe twafulumya lisiki eno era yabantu bikumi bibiri mu zooni gyebayita kawaala hmm, kawaala wanu eh. famiry eno neeno nenetubanenga bwe tuli bikumi bibiri ono tumugjeko tuteekeko ono because obuyambi buno tebukumala kakati gwe ekikuleekisa eno mbugenda ku ubosi genda ku gundi ojja kutumalira ebiseera byabwereere badatuuka ekiseera okukulowozesa nti watekayo n'abantu oba gost people kubanga bajagamba nti sente zewagaba kuno zafunibwani yet if you had allowed those people okubeera nga bakoze erist yabwe ne bagitimba ne ku erosi tulina ebitawuluzi byaffe bya erosizazzeyafunye negundi yafunye negundi yafunye oba omaze okwetaasaako kyonna because ne bwobanga ogambye nti kati mu uganda londamu eros ku mitwalo ataano gano aga famiry hmm. singa ogabanya emitwalo ataano ku erosi ojja kubanga ono ojja kulabira ndooza erosi enkumi bbiri nga mubitaano nga te tuli lukumi nga erosi ziri mutwalo nokusoba eh. mu uganda yona yona yona ziri mutwalo mukasanvu mutwalo ebyalo byebiri mutwalo mukasanvu uh, uh, beragira mitwalo nga musanvu mu uganda naye nkugamba ebyalo ebiri municipalities kubanga jukira tebaprajeti nga byonna byonna byonna if you target only villages ziri <coughs> mu municipalities ojja kusanga ngaosobola okuzikolako almost 50 uh, percent so nze kino kyebagenzeeko <coughs> ekyokukozesa ekyokozesa gundi musima tukozeseza wubosi its the only problem gyenkyalaba mu identification era egenda tukwasa omutwe omutwe gutuluma ennyo that was our proposal until when they come back that proposal mm. tuyinza okuba nga tetujja kutuuka ku hediwe ku nsonga eno eyokugabanya sentekali katusooke tumulemu ku mozzi wano katukomewo temuvawo oli wakati mu program mulengera ku kyenda mu mukaga katonyiza esatu btfama ekimutabuli ky'omuziki ekisinga owuliriza deep zone ne dj truth okuba essimu n'ekizibu kyo onuviira ku ssimu nga kigonjoose owaye dj truth negumbya omuwala mugezi mulungi asanyusa naye kizibu kiseruganda mwana emimwa kye buli kaseera kiba kikaze hmm? ate ebigere bye tebiina ncaca bijjudde ncaca maama nyaku <laughs> kati reka nkubuliza ekyamazima seruganda ekyetaagisa ky'ekizigo kya vasiline kyokka emimwa n'ebyo ebigere biryoka ebigonde ng'olususu lw'omwana omuto okikakasa okumala emyaka egisukka mu 14 ekizigo kya vasirini kibadde kivumula ensusu kati kifunika mu piwa bebi kokobata ne mu bika ebyenjawulo ebiweweeza abaami weevunire tuli ekizigo kya vasirini olwaleero okakasa amaanyi g'ekizigo kya vasirini agawonya kirakisingako ng'abalangira n'abambejja ne bakabaka ne bonna onyumirwe ne kirax bundles ezitaggwako nyumya ne banno streaminga browsinga kola bingi nnyo nnyo nnyo nga tofunye stress nyiga sta wandika emu musanvu ttaano hash ofune kirax bundles zo airtel the smartphone network leero lwe lunaku lwenjaokukomolebwa tata agamba mbu kijja kutuwa obugagga maama agamba mbu bwe nnaakomolebwa nja kuba mukyala atuukiridde jjajja agamba ng'okuzaala abaana nnina kukomolebwa naye singa nkomolebwa leero kyakusigaza enkova obulamu bwange bwonna okutayirira abaana abawala mu mbuga okyabulabe era kintu ekityobola eddembe ly'abakyala n'abaana enkumi n'enkumi z'abaana abawala abakecyulwa mu mbugo bafumbizibwa nga tebanneetuuka bava mu masomero abamu ne bafa abazadde nammwe abantu ababeera n'abaana abawala mubatangira okukecyulwa mu mbugo babeere mu bulamu obusinga obulungi kuuma abakyala n'abaana baleme kutyobolebwa basobole okusigala mu bulamu obulungi weegate ku gavumenti ya uganda ng'eri wamu ne european union kossa united nations wansi w'enkola ey'okumalawo okutyobolebwa n'okuvuulwa kw'abakyala n'abaana mu uganda okulwa okuloopa okuvoola n'okutyoboolebwa kw'abaana n'abakyala kuba ku ssimu eya poliisi etali yakusasulirwa nooti 8 nooti nooti 2 nooti nooti mukaaga nooti nooti oba emu emu mukaaga tokyusa kalimi tokobannanga abaanamu ababbiiti munsasa ensizo kyezeeyongera musaawo eno ku bitfamaekinta buli kyomuziki ekisingaamulengera wuliriza oyige ekinta buli kyomuekisinga kyenda mukaga katonyezesa bitfama ekinta buli kyomuziki era wennyini wetugenda okutandikira nga tubuuza lutamaguzi bamemba ah, ba paalamenti enkuyagaakubiriza puroguramu sebo ababaka ba paalamenti wali covid yasooka twali tugenda mukalulu ne bavaayo bangi nnyo gwe weka gwenaakawulirayo mpulidde obakubiriza bano bogenda okusinkana okuwa sente bano baliruddawa Eh, ababaka baba n'emirimu mingi eh, eh. n'emigugu mingi ononalebo kiwanda akimanyi mukalulu kano akawedde yawaayo amafuta yawaayo amafuta aba takisi kiwanda nafubuka kiwanda naye olwaleero womugamba nti owa takisi oyuya aizikiridde awo temuli mafuta <laughs> agamba agamba ndyandeka nze sinenya mubaka yenna mu mbeera gye tulimuonalebokiwanda eh, eh, eh, gwejyokwogera naye kuba mubaka ate minisita abimanyi hmm. ababaka embeera gye bayitamu kasente lwakuba tebogera omubaka agera mu palamenti nga totetenkanya ku lulwo oba ojja kukaaba so so nze sinenya mubaka yenna esaawa yaleero eyekwese abamu bakyalina amabanja g'obululu abala bakyalina ababanja bangi n'akasente ono minisita akimanyi tekaliyotekanabakujja boolaba batematema otematema mu nsawo era lero olaba kiwanda minisita ng'akutta akasente kaakawaddeyo oba aba akayiiza ku lulwe ate ngaffe ababaka ono akimanyi minisita kiwanda nti ffe tokkirizibwa kubanja Eh, eh, bakutwala mu disciplinary committee ya parliament <laughs> osirika busiritsi nebwe bakwogerere kati enaku ezadioze bogera mbu ababaka simanyi babawa sente zamasuuti hmm. ezo teziriiyo eh, ezo teziriiyo sebo era twe twalumbasipika nitumugaye zino sente nga tebazituwanga nagamba mwe mudde ku byamawulire ate tokkirizibwa kuddamu wamawulire parliament yerina okwogera <laughs> ayogerera palamenti alina okwogera kati newalaba babakuba eriya olumu abamuitasooka oleke babakube okukuba palamenti tolowooza ti accident kiba kipangekube kati mbadde nkuwa ekyokulabirako mm. luli batuwa obukadde abiri eh, babawaawo nebabuugende eh, mulwane eh. enduulu neva eri abo babbi abo babbi netugijjayo emisinde <laughs> ababaka baali basatu abatazaayo omuzuukira nalebo kakooza kuba yeyanumba nalina akava esouth africa nanumba nalebo james kakooza naŋamba ezo tozijjayo era bajja zibba zikwato ziremere wakiri onogenda mukoti nemuga ati aa eh. nze bobi wine yabadde yalagidde ntizizeeyo era nali wakusatu netuzizaatetumanyi gyezalaga kakati mbadde nze njuliriza sebo oli president mulamba <laughs> bobi wine abantu gwe balonda ono aliwo lwa mundu eh. kati mbadde nkuwa eh. ekyokulabyaku twalonda te mao si president wakibiinawakibiina eh, oli president general tontabulatontabula eh, kuba eh, naawe okimanyi teyawangula oba purezidenti bwa uganda kyagulanyi ono aliwo <laughs> yerimbika bwerimbisi ah, kakati mbadde hmm. nkuwa kati bwayogera purezidenti hmm. obwongo bwange bundaga presidential general kakati nawo kati kankweky'okulabirako ekyo kyangu ono omukyala gwe mwogeddeko amongi minisita amongi wayupisisi yawereza mwenalemu era yasalawo zetunafuna zetunafuna upc yefugaera yasalawo neminisita amubuuza nti maama tunazikozesa tutya zino mm, so owenalemu kati kakati nemukyala sebugwawo kati yayogerera enalemu eh, era nkyayogera NRM anti nkugambye gavumenti ye NRM era bwagamba mukulu kiwanda nti olwo toyingira tayingira mm. oli minisitaabalagidde kakati mbadde nkugamba mm. nti, nti pulezidenti waffe kyagulanyi yatugamba nti muzeeyo sente ezo newakubadde sipiika kadaaga abadde alaba kyemugenda okola ngaekyaliwo kyali kyakutaasa 4 trillions mm. omanyi nti mu lockdown yene ewedde twafuna trillioni zinya mm. nga tufunye sente mu e, nze kanzikutemere temere nono minisita waali kiwanda mm. ba european union yatuwa 1.5 trillion european union imf netuwa 1 trillion world bank netuwa 1 trillion netugattako zino sente nga tonagattako ez'abanansi ze bakuŋŋaanya waliwo ze twitter international organizations nezituwa 1.4 trillions ezo zonna sente abakulu bazisirikidde ennaku ezo ps mukyala dana atwina awuliriza nyo programu e, owaherese mm. bamubuuza nti sente ze bakuŋŋanya almost trilioni zezennya n'ekitundu sebo omuntu gwali eyo wansi bwe buwumbi enkumi nnya mu bitaano zetwakumulokodowniweddeeno eh, mm. kadaga bwe yalaba netwewola nkugambye ffe nga paliament twewola ne 18 billioni zizigulirewo mangu vaccine mm, ono minisita twali naye kuba mbadde nga mulaba ngaatendinga paliament mm. iwakubadde olumwajjaleeti ku lw'emirimu gye <laughs> ejobwa e ministersnemweri mu palamenti ajja muleeti anti nkugambye olumba minisita bajja leeti eh. naye naawuliriza ate naye naateesa ku kigenda maaso kati ezo zonna sente ezaakuŋŋaanyizibwa mu lockdown yenetandise bazisirikidde ba mukyala adana atwine ps waherese bamubuuza nti sente ezo zalagawa asirise nga tonabakwewola zino zetwewoze mu world bank 3.6 trillion mm. ziri zalagawa bazisirikidde omanyi gyezalaga nedda ekyo kyemulina okuteeka ku mukulu afuga eggwanga lino nti sente waziteekawa kubaffe tukimanyi nti sente zino bazijjayo baziteeka mu makolero gaabwe ate ze ziriwa zina jezako amalwaliro kankwe kyokulabirako amalwaliro tegafuna kubanga ezo sente zaali za kuikwipinga amalwaliro ono minisita kiwanda gabadde ayogerako mm. okuva kwerese <coughs> center 4 Mm. nga gonna gali kupti nga galimu ebirwanyisa korona covid, mm. COVID oba eh, okutuuka e, ku zino rifaros nga mona mulio naye tebakozesako kikumi n kati kankw ekyokulabirako ne bino bye bagenda bateekamu ennaku zino ku malwaliro agamu mm, mm. nazo sente neewole oba obadde tokimakati ziri mweke mutamanya abasajja bano kye bakola beewoze nga basingayo eggwanga lyaffe nga ffe musingo ssente ze beewola zigenda mu makolero gaabwe agali wano n'ebweru w'eggwanga tebafiirwa uganda bano abayindi boolaba be batiitibya be bawedda ettaka eryobwereere simanye muyindi twamuwadde ettaka lyabwereere n'ateekawo wooteri ne tumuwa takisolide simanyi na kino tukimuwadde bakozi baabwe baddukanya makolero gaabwe agali wano zino sente zebeewoola ku lwa uganda zigenda mu makolero gaabwe n'endala bazifulumya bweru wa ggwanga ng'abayindi abali wano n'abasingasinga n'abaki be babayambako okuzifulumya ku lw'etteeka lya manelondaling kuba ono bamuleeta nga investor investa waddembe okufulumya sente n'azitwala mu nsi eyo gy'abadde yava naye ng'azifulumya on behalf olwabano abajjayo sente so n'olwekyo kino minisita akimanyi mukulu kiwanda hmm. nti sente accountability eganye odita jeno muwanga yatuweereza mu palamenti n'agamba zino sente zonna ezakuŋŋanyizibwa ziganya okumanyikako ate kati kizibu nnyo okutulesinga ababbi kubanga abali mu bitongole bya gavumenti ba luganda bakona ba mikwano eyabba sente za sirinda ez'emulago wa luganda ku sitetawusie eh, ne bamuwa n'agulaagulamu obuntuntu bwawo n'azitwala n'azikuba ku mutwe ennaku ezo pulezidenti museveni yavaayo mpuliddemwogera pulezidenti museveni yavaayo yayo nagamba nti aweze uh, clinics oba private clinics mumalwaliro amanene netumugamba mm. tosobola kubanga abalina famasies ezo baŋŋanda zo genda olaba oba teziriyo yabageza ko no ye yeah, he cannot manage them because these are relatives of his and knows kati yagaddewo parliament kuba kimanyi nti kati state house yekolanga kiryalinga usi ya buli kimu kati gwo mubaka wa parliament omujjeeko kankwe ekyo okulabirako ono minister kimanyi kiwanda kati olwa leero ebiteeso bya parliament bye tuteesa tebikyakola wabula batunuulidde biteeso bya kibiina kyenaremu buli kibaawo mu ggwanga bagaa enaremu egenda kutuula so si parliament era ne constitution eno gyolaba it is indirectly suspended constitution obuyinza bwewa parliament ati kati kiki ekyolaba ekitambula ekiriwo ekigenda maaso olwaleero nkugambye sente zonna ze baleeta zigenda mu makolero gaabwe oba mwagala oba temwagala tewali agenda kati kano mm. eno emmere gye musaba twabagamba nti eno emmere eba kiriyale distributed oba sente nga tukozesa rc system hey. rc zimanyi neŋenda ekibale wakyama animutibwa amanyi abantu baayo abali volonalebo n'abatali volonalebo mm. neŋenda eno ewakyamaani e, e kiwanda enamu ebulera e, e, e, e, e, e, ewanebusunju Eh, eryo ewuwe mm. gyava kyamaani eh. kiwanda abamanyi nengende wakyamaani wange nanjwenge kabeere abamanyi naye mukimanyi lwaki bino babituusiza eno waggulu mm. kubanga ezo sente si zammwe theya playing on your minds bakuzanyirako oba oli tasobodde kusasula musawo akukolako ne bagamba nti buli munansi kati sooka weefeeko onywe ku bikoola byenjaga ewonya <laughs> wenyokeze ne kalitunsi bino muli mukusaga naye abantu bagenda okuwa mu biseera weebijja oba okulwala nti simanyi mudire entangawuzi mm. simanyi mugategatemu mugatemu waraji mu ntangawuzi mbwebyo bigenda kuonaabutamaguzi esebo onole prime minister akyali muoffice ndabanga misawo ejenda ayatekins over nabbanja hey. kakati afuuse nga ofiisi ya buli kimu buli wamu gwe bayita nze ah, nze simunenya tubadde ne prime minisita eh. lukahana lugunda ng'abeera wali ndugu eh. ndugu ne bamuvuga n'agenda but this is an ordinary prime minister hey. ndoza eh. kiwande ekyo mm. bwe balonze eh. asobola okutambula keri wansi namule wano kudwaliro lye lya wane kawempe eh yazi wano e, nga zeewo yajjawo ko yajjawo yajjawo ko neba minister ah, eh. eh. bamekabola babafayo nemugamba netumugamba nti ogenzeeyo ne gavumenti gyowereza teyajja kuweereza bannayuganda yajja kunyunyunta bannayuganda kubanga bwotuuse mu ddwaliro eddagala olisanzeeyo kuba olumutugamba seba abasawo eh. nti abasawo temukola ku bantu naye twateekawo ekitongole kiramba bakita nms buli budget ya parliament honorable minister kiwanda ajja kunjulira tubawa trillions of money netubabuuza ezo sente ziragawanga buli ddwaliro lyotukamubobanga sente teriiyo ddagala kati ono mulidde minisita waffe ayogera ku ddwaliro lyemulago eddwaliro lyemulago nakugamba omukulu ono yalitunda 95 bakozesa ppp eyo mugimanyi eh, bagiyita public private partnership ffe eh. nga gavumenti ya uganda nesigazaamu ebitundu bitaano bwoba oyagala okukimanya sebonalebo minisita kiwanda nti eyemulago e, siwwo <laughs> genda otwaleyo omukyala azaale bwoba tolina bukadde bubiri kino nkikubuulya kubanze esogera byafuamazima tewali amukwatako genda olabe abalwadde abali ku mbalaza ku mulembe gwobote Hmm. omukulu ono gwe yajja alwanyisa n'agamba obote yali mubi nnyo anti katifa aberweru sinze eh. abamuyamba banne bafuddeeyo bafiiridde mu mbeera yabwe omulembe gw'obote nga n'omusawo bw'aba tannakukwatako nga bakututte mu ddwaliro ngaowulira eh. eh, nga awonye wagenda ye wagendanga mu ddwaliro ng'osangayo n'essuuka enjeru nga bakuwa ku buugi Mwulila sebo. Mwabafuwa kusukari. Ya kuze duwari wa gama. Mwugende eh, ah, wero kujia ya waga eh, eh. ah, na yeyu gano wali ya duwari. Unaliwa segi niya ili kuze. Ya aji. Ilia segi niya. Mwugende buraya. Baga ada yeyu gano wali ya duwari. Antika kati. Ilia <laughs> segi niya. Ilia janja babuli mtu. Na ya tadeo duwari. Ilia kati gwebolu wala gende wa segi niya. Kujia anjali. <laughs> Katufuwa yeyo. Obunde butu wende kutu kena kugenda kwa. Onalibu chwanda. Mwese kakati minisita amongi teyamuwambye hey. naye nga bomanyi nti kati ekiriwo mu gavumenti kutetenkanya nga bonu bakuletera omulwadde noga tumuwe ku bombo tumuwe ku makayi omulwadde asobole okubeerawo nga tonafuna solution bano baminisita bemulaba abali mu office theyare not serving ugandans theyare serving mr museven as an individual ensonga lwaki olaba ye yatta institution zonna kati buli muntu addukira muwe museveni tuyamba ababodaboda museveni tuyamba abobutale museveni tuyamba abasomesa yatta all institutions kati wata institutionnga tezikyakola muzibo vya sizi zozora. Onebe chumanda, today wali utuwa soke, utuwa alabadeo wanu. Mm. E, eh, omugalo guno uh, buli abagamba nti abakulu baga nti bulwadde bukendeddemu gwenga bali ku task force enkola eno eyambye eyokubanga tetuvayo waka okusigala ewaka ennaku twakamala tugenda kuweza ennaku nga abiri kubanga waliwo ennaku ziri ezasooka purezidenti katanakuje hmm. ah, purezidenti waliwo ziyasooka agenda okuja eh, otwongera ekumi eh, ziri yazivaako eh, kati tuli mu wiiki bbiri <laughs> kiyambye kino munauganda ayambiddwa okuba nti obulwadde bukendedde oba kikola oba tugenda kusigalaeyo mpaka badde atwongera endala kati just katono nnyo mm. kumwamitamagezi kyabadde ayogera eh, enkola ya ministry ya genda mm. eyamukyala mongi eh, nze nga leader wa party tensanyusa kubanga one eyingiridde emirimu ate gya local government Mm. ate nga teyina structure za local government mm. because gender kyobalaba that is actually yaleeta ne confusion eno yena eyokuselectinga abantu mm. yateekawo embeera ngaegamba nti yeeyina capacity kubanga eh, emanyi abafumbo n'abatali bafumbo <laughs> si kyokka eh. <laughs> genda sibyo byebakola bwe bityo kikula kyabantu kyonna jukira nti genda mwemuli abavubuka mwemuli eh. abakadde mwemuli abaliko obulemu ekyo kyekyagireeta ekyobonna balina hmm. era nga yatulowoozesa nti eyina kapasite esobola okunnyonnyola abantu n'enfuna zaabwe choka ministry agenda yakiingiddemu ofisa asemba yo ku ministry agenda is the cdo Oh. CDO ali omu mugombolola ate omulala aba eh, community development uh, uh, yes actually wa district community development officer wa district kuba CDA twamugjawa ku community development assistant wegombola yavaawo mm. katuinayoko naye i mean teina structure paka kuchalo the only ministry eina structure paka kuchalo is ministry of local government era singa local government yali flagship mweno nekwa kubanga local government is part of national task force mwamira fire majezi mm. ne timu ye kubanga yo local government eina abakulembeze paka ku byalo jenda terina gyobe tugamba town clerk town clerk gwotugamba agenda okukola ali waggulu mm, ali waggulu mu district kiri kandi kyako kubera waggulu botuka magombola town clerk abatuuliriza igombola e chief nenga nkubuli so okutuka mugombola ekikandwa abantu no babuza gombola chief omaka mulanga tebamulabako nobagamba nti owomuluka owomuluka abomuluka ekisooka kati nak bagenda balonda omwanaoyo ah, womuluka lcsim naye waliwo gwe bayita owomulukaabawesanga omusolaabakuanyaempoza babeerayo ku nkoza mpoza property taxi biki biki ebyo mm-hmm. nabeeramuko ku nkayana zettaka mpolama n'abamu tebalabika nakulabika abamu kasooka nga bamuwamuluka tagenda ngayo ate ojja kusanga abomuluka omu ngaagatta emiruka esatu ngagatta kibaale namutamba probably nekitemu kati emiruka gyonna nagigetamu nga lwalabise olutono nyo lwebasembizi lwaki mwasembize nolwalabikabalina okujjawoko omusolo eh. oba nomuntu gobaawa okuba nti yafuna gyebaita bapamit atambula omuntu wa bapamit agenda asoloza ku bantu abayisa walagi abayisa omwenge yamalako eyo era bo ne botoma amabudde akugoberera kati ogenda okwejiza ngaowomuluko omulabyeko kati owomuluko oyo abantu amulabira mu kifo ky'omuwooza w'emisolo oh. kizibu nnyo omuntu oyo okujja okukuŋŋaanya balayini eh, eh, eh, eyo layini eyo machas it is a supportive staff eya local government mm. but it is not local government yaffe eri ennondeakyemaani wange nakubulwa chairpersoni wange nyombi oba twaha oba kya pasoni wange eruwunga mwami kizito abantu bo bamumanyi bagamba kizito balinaga nti abaaye mundetera amanyaga nze nakira bakundo bwenalingabayoko ku mmere ku mundi guli nagabayoko ku mmere natwala emmere mu kyalo ekimu mu byalo byange imu nendaba bakadde besirabangako amazima gennyini nalaba bakazi baleese ninga bano ba mukyalo kino naye nga chemani mpanga sigala bonna abamanyi era obunga bwasigalo nga nagamba kiwanda ti waliwo abasigaddeo naye nkusaba nyongereyo obusawo busatu bwokka ngende nga mbawo wakiri kiro bbiribbiri kubanga nange obwongo bagenda buli kuba bodaboda basaluuni eh. baki baki baki nga baŋgamba nti abo boolowoozaako basobola n'okwesobolamuko baakola muko mm. kino bwe kigaana atandika ekirala ne waliyo omukadde ali mu kyalo nga mutabani wabadde akola ng'ali mu garagi mm. eri wakisebagalawo mm, mutabani we yalemera ekampa atakyalina wadde ekikumi kyaweereza mu kyalo that person omuntu alina okumutegeera ekyo kya person wekyalo ekyo and will definitely give you the information about that kakati ekibuzo kiri kyobuuza ekyokubiri mukama twekwese wakati mm. kirimu enjawulo enjawulo nene nnyo mm. ekisooka entambula y'abantu bwogikatayerenga nebeera ngaesaliddwako nga purezidenti bwe yagamba nti fe transporta wa covid abantu bebamutambuza kitegeeza interaction ya yomuntu ono alina covid byandibadde maybe asinkanya abantu bikumi bibiri oba bisatu anasinkanako abasatu abana ayinza obasiiga abo abana mm-hmm. Mm-hmm. naye bali ekyendamu omukaaga nabirabawonyeddwa mm. ekyokubiri entiisa ya covid yeyongedde nnyo muwikisa ezina ebbiri Mm. yes abantu bafudde nnyo jukira mu lockdown era yasooka abantu babuzanga naye mutugalawo baabafa bali luddawamubatulage eh, hey, olunaku olumu pulezidenti yatusabako nokuteekako firimu za italy mbuba nemwe batereko abantu bafune entiisa eh. bamanyi nti bananga abantu bafa abantu babuuza bafayalinanayogeranga tulaba ebye south africa tulaba india eh, twabiteekangako just kulaga bantu nti waliyo abafa kati ngaa nti bafeeyo fenga tetufa <laughs> sibyawano ebyo sibyawano bitta bazungu abantu balina nendowooza erowooza nti abazungu bokka be bafa naye olwaleero kumpinze bo mulimu luka gwe wange gulimu wa covid afude mm. every parish yes i to feel the family number mwami mpungu ne mwami nomuchala mpungu a very powerful family mwami nomuchala bafude bafude mwami bamuzika lero omuchala mm. bamuzika na 2 days back so okiraba ka that is ntisa bulera yonna omwami wa saba sajja kabaka yafude omwami nomuchala salongo ne nalongo bafude siboka okwetolola obugendo okwetolola ogende bukungulu wali yafudde jindi wali yafudde jindi so iriala abantu abantu bafagenze bafa kakati ekyo ekizibu ekikyaliko kiki kimu profesa era hmm. abantu batuuliza bantu kyebatamanyi bagenda ne bajja mu katabuni kati nga wano singa omuntu yafudde wano ne bakuŋŋaana ewali ebukoto hmm. kati ne bakuŋŋaana bonna oba wali ekamwokya gamba eh kati omanye enkola yekyalo wawo wonna wayinza okuba nga waliwo ennyumba nga satu ne bagenda bakuŋŋaanya bali mu katawuni nga batidde wana wafudde omuntu nga bagamba we wali covid kyokka nga wali webakuŋŋaana <laughs> oh. ne banywa ne buwalagi bwabwe akajiraso ono akajjako akawoono oh. ne bagaani ti tutya covid tetujja kgenda wagundiafudde naye nga bakuŋŋaanira ate mu katawuni ke kamu so ogenda okwejjigiza nga nekyebekweka ate tekiriiwo kakati chovala wakati figi ya sembayo tuafirwa kwa walu figi ya janga tuli ya mantunga chinana neje tu abada bantu wa satu mukaga by Thursday figi ya sembayo kuja eh. bali ya bantu wa satu mukaga na bali transmitted bali inga lukaga lusambu mwaviri so olavanga ne figi ya bantu wa egende kenda ne recovery rate egenda yeyongila abani kuba wonira kuba wonira mm. concoction zino mwami utama guzazi ogedeko one exo kazi genda kuluwaza abantu ebirwadde ebirala abantu bayiyiza nnyo ebintu ebimu ate bigenda okutokwejjanjabisa okwejjanjabisa abantu ate nno nga ogyeko ezo concoction eddagala eriroko naye abantu bagenda mu kye bayita self medication n'atandika okugamba akubira essimu naa gwewamira ki naye jjukira omuntu gw'okubira essimu <laughs> okumbuuza gwewamira makerenda ki tali mu mbeera yeemu nga ggwe gy'olimu mm. kuba covid obulwadde bwasanga mu ggwe bwa imprifyinga ayinza okuba nga oli yamira ekyo olwensonga ali mulwadde wa ate nga ggwe oli mulwadde wa diabetes ne bakuba bukuba essimu wamiraki wamiraki no aspirini <laughs> mukagabiro bikibikibiki no nagenda nawula naleeta kati ye ngaalowooza nti ekyawonya oli kiri automatic nti naye kirina okumuwonya so kakati okuddamu ekibuuzo kyo <clears throat> bwe tulaba nga tugumikiriza zina enaku ana mubiri ndi very hopeful nti zina enaku ana mubiri zinaggwerako purezidenti anagenda okuddamu okujja okwogera ku rediyo ku tv anagenda okuddamu okujja wano ku biti okwogera nga tuwulira mm. ku biti mm, tumusanga wali tumusanga wali mumusanga wali tajja ah, ah, wano ah, nze bulwamuli amba manyi ali wano awo atera kujja wali abeera walibatuula eh, wotdeyalibaddeatuulaokenenze <laughs> mutuulirawo kakati nze mmanyi by the end of 42 days abantu president bwanagenda okudda agenda kuddiriza buddiriza okusinga okwongera okumyumyulaagenda kuddirizaamu kati enaku jjukira twakamalako ekumi nenya tezinaggwako ziri kumi na ttaano ziri kumi na ttaano olwaleero mm, eh. aha kumi na ttaano kati zino wiiks ebbiri ezisoose okuva nga lumu eh, lwetwatandika eh. paka ngaenaku zomwezi kumi nanya kati kumi nenya eziweddeko ze zibadde singa okuba dangeros singa tufunye variyenti ndala mm. walo delta jebulijja ah, delta ebanga tetuuse wano mm. jebogera keyo kwano variant esinzo tuko kusakati ebadde ya india ya eh, variant yes, ya, yes, ya, ya, ya, ya china twali tumazo jikola cho jina yasokira dala mm. ne south africa tebadde onyo kwa south africa niyo ya manyiko okusinga ya india that what i hear mm. ne ngo jekecho zine nakwe 14 because zine nakwana mwe bili zali scientific twali wano luli netuzinyula kama nebaga nti lwaki bunaku profesaekati ekumi nenya mm. kitegeeza ki ekumi nenya kitegeeza incubation period ya covid omuntu abanga amaze okufuna covid nebweyekweka bwekwesinga neweyawula bweyawuzi nga tabagenze kukebera hey. Eh. neweyawula wiks bbiri covid aba tanabayo kitegeeza tolina covid Mm. abantu bonna abagenda nga balwadde bamaze okufa oba bawonye betwayingira mu kumi nenya ezisooka mm. kati okunaku lwetubale twabaziise nga kati buli muntu yenna nga owuliriza kati awuliriza tewalina covid bwetwatandikira kumi nenyatewamulina kakati ekizibu ekiri kati bano abaabadde ne covid abaafudde basiize eh. kubanga bwe bagendera mu kyalo era abantu bafe abakulu abafe abazeeyi abasinga abaana abaavaeno ekampala hmm. n'abaava wala bayingira mu byalo bwe bayingira mu byalo bagenda okubuuza ku bakadde baabwe hmm. kati batransmitinga kati bakadde baabwe bonna bafudde mu wiiki eno esembyeyo eno kati problemu bakadde baaba abo badde ne bazzukulu baabwe abamu babadde babalabirira kati muzine kumi nenye zigendo kudako kumi na nyaga tako kumi na nyabiri mwomunana mm. eh? kumi na nyaga tako kumi na nyabiri mwomunana kati nako amuri ya mwomunana zina gendo kugwako nga beba size baneba gendo kubanga beba size ateba gena kuwa batono kuwa kati abantu beyonge do kuwa koshias muzine kumi nenya abantu wafayo omunibwa musanga kuboda boda kwa uh, uh, uh, nkubule professor walero aliso musanga yamba dek mask haba mask yamba denyo njaga na kutegeza wa sirikale bayidhawe muyinza okuba mutuwulira namwe abavuzi ba bodaboda bweba asazeho okuvuga muntu kumutwala ku load block tolengera abasirikale noyokodduka ogiweta booti ajja omukazi bamutidde wali yawese emotoka naye eveeri ne bamukuba n'afa baba kakati guma ogende wali wenyonyoleko nze ennaku ezo nali nva mu kyalo n'abaana bavuga bodaboda nga bali babiri nalina musa n'omulala muganda wange bamwita abudu nentuka ntuka ku road blocker ngamba abo balaba twasawa bili ezekiro abo tuva mchalo twali tuva mchalo tuna bituvaako byali bizibu nnyo bakadde bava bagoba kubiwanja atenga na ino genda nabo ngasa kwatuza moto kabatata iba bagoba hey. Eh. nebaga muni nye boda nebajira ku boda zaawe ngabule mwavuga iye ne ku road blocker ngamba gamba nze gundi ni abantu abo nze ndi nabo it is okay banyenyole kati njagala kwatuuliriza olabe sayansi ali mukino kati abiri munaana beogattako kumi na nnya hmm. ekumi eh, na nnya ze zigenda okusembayo zinaku ana mumeka mubiri mubiri kate 10 nanya zigenda kusemba mugenda kula rates zigenda ku kanyo kwatu ekukumye twe kukumye so significance yokuwe kukuma mweri ekola ekola wabule chituwa kubiza chilichimu temwe kukuma we kukumi katu we kukume munimiro e, eh, ngolima mkuu yes wawagule mwanyi zo sima ebinya bwe tuba tetunatuuka kubeera nti ogenda kusimba mwanyi ku kiseera kino kubanga omusana gukyaliyo ebinya byonna ebyemwanyi kati bisime wewe lugambe nti nze buli lunaku nja kusima binya byange kumi nabitaano amazzi bagali ate bantu mwe mulekeraawo kukyalira abantu mu nnimiro eh, eh, ezo nva mu kibuga ngenda ku nnimiro mba nakatuuka ngenda okulaba nakku mwanyinaze eh. bamulese ku pikipiki ate ajire naku pikipiki baaba ne mugamba oyagalaki ne mugamba nakku baabagaana okukyala ate nga ne gwajiddekuwa pikipiki era ngamba kati nompaza bo boda boda nayina omuntu mwana mumunima ne mugagenda ozimuteere wala jazirondewo <laughs> kubanga wanzeyemwanyinakone wataata si kyamayo oyitawo obuyisi yes muweereza buweereza ku mobile money because sagala mutwalira kizibu mwami mm. sekyondaawo yafudde mwami muwonge yafudde mwami muhamadi yafa ekyo no kyenjogerako ekyalo kiri kimu ekikyanjoga soka tibasebo ne banyabo ate teri kintu kyakiseba ntunga kuagala genda kuziika ate okuziika kano ne bepakira mu kamotoka nokusumula emirambo kwaweddewo kwa kwa. okusumula emirambo kwa, abantu bakitya kati bakitanye ekyomulambo eh, ate nekiveera e, e, ekyo bagamba tekitransi meeting however by the way science abadde atulaga baali baga nti omuntu abamala okufa n'akawuka kano kayinza omufa naye yes kafa naye but ekyo tibabatina science bagira bajja tetwagala nyo kigendaanother words mm. conclusion yes. omuggalo guno gutugasizza however gugenda tukosa nnyo economically after muggalo mm. uganda nejja kumalayo omwaka omulanga mulambo bebiringa tukyanyiga ebiwundu bya covid economically katukomewoko tukomewo nkubuuze onalebolutamaguza mbuulire uh, bayisiza etteeka obuuma bugera motoka ne buzibala kati ngeyeyiya ogenda byawo mwekali eh, ndoza yakataddemu dda uh, mu muggalo obundu obuma tugenda bujjawo ani abuleeta bugenda kuyamba butya palamenti yagenda otubuulira kati ono Beat Fama. katemba gwenzanya kintu kikulu nnyo gyendi era okusengeka obulungi byeŋŋenda okuzanya kyekimu ku binsuzaŋantu